Еще раз всем привет. Это канал Якова. Сегодня я вам покажу полученный мной из Китая штатив. Он очень легкий. Главное его достоинство это очень легкий, очень удобно брать с собой в полет. Он весит всего лишь 350 грамм и видите какой он 35 сантиметров, он имеет всего лишь длину в собранном состоянии. Я люблю фотографировать, я люблю делать ночные съемки, а ночные съемки, сами понимаете, без штатива никак. Вот, выдерживает вес камеры DRSL, э, выдерживает до 2 килограмм, то есть выдерживает профессиональную камеру. Итак, приступим. Сейчас мы откроем эту коробочку. Он в картонной коробке находится внутри и сверху обыкновенная упаковка. Вот мы дошли до этой упаковки. Там еще есть, видите, сделано две упаковки. Вот я сейчас разрежу. Вот я разрезал, вот вы видите непосредственно коробку с камерой. Вот он. Модель ее WT 31, 10, эй. Ссылку на продавца, который очень быстро и хорошо исполнил заказ, вы увидите после внизу под э, моим фильмом. Итак, я открываю. Здесь заклеено скотчем. Одну сторону открыли. Я почему не сохраняю, я знаю, что к этой камере, э, к ней должен быть чехол. Она идет в чехле, поэтому хранить эту картонную коробку совершенно не обязательно. Вот я достал ее с картонной коробки. Вот она там упакована еще в такую бумагу с воздушными пузырьками, для того, чтобы ничего в процессе транспортировки не произошло. Разрезаем эту дойдем сейчас наконец-то до самого штатива. Вот я его достаю, это вот это сам штатив. Вот штатив, видите, вот. Видите, как я и говорил, он чехле. Очень легкий, очень удобный. Открываем и извлекаем штатив. Вот я извлекаю его уже. Вот вы сейчас видите непосредственно сам штатив. Сейчас мы вытащим его еще из его полиэтиленовой упаковки. Вот это штатив. Вот он, удобный. Значит, площадка для крепления непосредственно камеры. Я приобрел на сайте Китая еще переходники, потому что под разные фотоаппараты иногда разная резьба есть. Видите, тут есть уровень, чтобы по уровню выставить камеру на площадку. Теперь смотрим, вот видите, вот сами ножки. Вот я возьму одну часть, открою, сначала покажу вам, видите? Вот идет первое колено, я его зафиксировал. Второе колено, я буду стараться и до конца. И вот третье колено. Вот. То же самое сейчас я сделаю со всеми. Вот. Одно колено зафиксировали. наконец, третье колено. Я открываю. Вот оно у нас, третье колено. Я не игрался, не настраивал. Вот видите, вот оно. Вот, вот это тренога получилось. Теперь смотрим, какой максимальная получается, максимальная высота этого заявленная высота максимальная это метр пять сантиметров. Это вполне достаточно. Вполне достаточно, чтобы снимать. Я пользовался этой камерой как, э, для крепления GoPro. У меня есть камера GoPro. И делал лапс. Это то есть каждые 5 секунд у меня снимало, когда вот эти вот люди бегают, все это двигается. Вот, так что очень удобно. С собой можно взять камеру, поставил большую, можно опустить на подставку куда-то, можно поставить так. В ночной съемке не играет роли, вы все равно не снимаете сверху, не снимаете портрет, что вам надо на уровне. Вы сняли с расстояния, и главное, чтобы качество было. Вот. Здесь я могу еще, видите, здесь тоже винтом регулируется. Вот. Так что все это открывается, это все еще вытягивается. Видите, я не здесь есть винт, которым это все крепится, и вот она уже полностью в разложенном состоянии метр пять. Вот. Стоит. Так что рекомендую. Очень удобная, очень легкая, что самое главное. И в любой рюкзак, в любую сумочку входит, вы даже не почувствуете веса этой, этого штатива это, конечно, профессионал, брать с собой надо действительно такой профессиональный тяжелый штатив. А тому, кто хочет сделать э, простые снимки, такие любительские для себя, очень удобная вещь. Все, на этом я закончил обзор штатива WT3110A. Как я уже сказал, ссылку на него вы увидите под фильмом. Ссылку на продавца этого изделия. Тот, кто купит, я ему желаю приятного пользования. До новых встреч. Пока.